Ik moet sluiten. Ik ga huilen, want ik kan niet meer hier. Oh, in de blokker. Oh, ik zit in de blokker En ik wil niet weg. Corona. Hij gaat maar net buiten. Corona niet heeft mij. Oh, ik ben verkouden. Waarom ben ik verkouden? Help mij. Ik wil niet uit de blokker. Ik wil uit de blokker. Ik ben geen ziek worden. Help! okay.